Πού είναι το καλσόν? Εδώ είναι το καλσόν. Το πήρα στη μισή τιμή. Καλσόν όμσα και ενυδατικά ρούχα εμάνα στη μισή τιμή. εμάνα.gr κάθετος τέτα.